ہے تو اجزا آپ اس کے نوٹ کریں کہ دودھ کی بلائی ایک کھانے کا چمچ اور روگنے گلاب دو قطرے تو آپ نے کریم بلائی اور روگنے گلاب کو ملا کر آنکھوں سمیت چہرے اور گردن پر لگا لینا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے یا ایک تولیے کو نیم گرم پانی میں بھگو کر نچوڑ لیں اور اس سے اپنے چہرے کو صاف کر لیں اور پھر موئسچرائزر لگا لیں تو یہ صرف دو اجزاء اگر آپ اپنے چہرے پر اپلائی کریں گے تو آپ کی جو خشک اور جڑیوں والی جلد ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاتی بنے گی اور آپ کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا جریوں والی جلد میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری اور ایسے چوٹ کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ